Здравейте, Фейси, Ютуб YouTube маняси, колеги, музиканти, певци, оркестри и пендове и най-вече начинаещи. С това клипче искам нали, да кажа нещо важно, което, което касае нали, начинаещите и феновете на българска народна музика, които искат а, така по-специални уроци, видео онлайн уроци, т.е. да се изберат дадено паро, което им хареса и заедно да го разгледаме на части, т.е. орнамент по орнамент, част от хорото и така. Значи на част е 15 лева, цял месец 150 лева, мога да се разберем, чрез месенджера или чрез Skype. Скайпа е Mega Stars 83 с малки букви. А за месенджера, знаете, фейсбука ми. Той е в описанието на това видеоклипче както и чрез телефонният номер също може да се свържете чрез с мен. 088-955-6916 Така че някой ако иска нали, малко повече така информация да разгледаме заедно относно за кора или за ръченици, най-вече за орнаменти, нещо, което не мога да разбере, защото това, което правя е нещо общо, т.е. общо и стандартно. Но някой, който иска нали, повече информация, може да ми звънне и да обсъдим нали, как ще протечат в седмицата часовете или за целия месец и така. Така че най- най-вече и за напредналите също, ако искат, нали, вече знаят и орнаменти и така нататък, може да разгледаме даже и някои а, части от импровизация също. Така че който желая, може да, да се свържи с мен чрез телефонния номер, който ви го казах 0889556916 чрез скайта Megastars, с малки букви и накрая 8.3. или чрез месенджера във Facebook. Така че може да споделите това видеоклипче с приятели, колеги, които имат интерес и са фенове на българска народна музика. А също така и за <clears throat> някои инструментали, нали, и песни също може да попитате отделяме заем. За... Бях видял един коментар в моя YouTube профил за сръбската орнаментика. Също можем да я разгледаме нали, отделно и да започнем с нещо а, така по-лесничко упражнение за, за сръбската нали, орнаментика, защото там просто нали, човек се нуждае от много упражнения, за да доби техника. Там просто наистина е необходима техника, защото сръбската орнаментика е по-специфична. Там се изисква бързина, сръчност и много по-кратки нали, стоености. Но това вече, нали, с течение на времето ще го обсъдим, който нали, има интерес и желая да разгледа сръбската орнаментика и след като вече нали, свикне и да започне нали, дадена тема, която се избере. Така че може да се изберете дадено хоро или ръчница, нещо, смисъл някакви теми народната музика или някои солца симпровизация да ги разгледаме заедно. Да ги... Както казват, нали, сватбарите да ги изкараме орнамент по орнамент, с пръстовката и както трябва. Така че, вие се решавате. Чао и ви очаквам!